स्वागत आहे तुमच्या श्री रेसिपीजमध्ये आज आपण करणार आहे गोबीचे पराठे त्यासाठी लागणारे इन्ग्रेडियंट पाहून घेऊ हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला गोबीच्या पराठ्यांसाठी लागणार आहे चला तर मग सुरू करू मी इथे गोबी घेतलेली आहे आणि त्याला धुवून छान ग्रेट करून घेत आहे मी इथे मीडियम साईजची गोबी घेतलेली आहे हे वेटमध्ये अप्रॉक्सिमेट टू हंड्रेड ग्राम असेल हे बघा आपली गोबी ग्रेट करून झाली आहे आता आपण गॅसवर पेन घेऊया यात मी एक टेबल स्पून तेल घालत आहे तेल तापलं की आपण यात क्युमिन सीड्स म्हणजे जिरं घालूया माझ्या मुलांना गोबीची भाजी अजिबात आवडत नाही पण गोबीचे पराठे फारच आवडतात जिरं गरम झालं आहे आपण यात आता दोन बारीक चिरलेली हिरवी मिरची टाकूया आता मी यात एक बारीक चिरलेला कांदा टाकत आहे याला आपण छान मिक्स करून घेऊ कांदा थोडा गोल्डन ब्राऊन होऊ द्यायचा आहे आता मी यात दोन बारीक केलेल्या लसणाच्या पाकड्या घालत आहे आणि एक चमचा टाकत आहे ग्रेट केलेलं म्हणजे किसलेलं अद्रक तर याला छान मिक्स करून घेऊ आता आपण यात किसलेली गोबी ॲड करून देऊ आपल्याला तिखट सध्या नाही टाकायचं आहे आणि मीठ सुद्धा आपल्याला सगळ्यात शेवटी टाकायचं आहे आता याला आपण छान मिक्स करू आता आपण यात थोडे ड्राय स्पायसेस टाकून देऊया मी इथे एक चमचा लाल मिर्च पावडर टाकत आहे अर्धा चमचा हळदी पावडर एक चमचा धने पावडर आणि एक चमचा अमचूर पावडर आता याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ छान मिक्स झाल्यानंतर आपण याला पाच ते सात मिनटं कवर करून शिजू देऊ आपल्याला याला खूप जास्त कुक नाही करायचं आहे फक्त सेवन्टी फाईव्ह पर्सेंट कुक होऊ द्यायचं आहे हे बघा हे व्यवस्थित कुक झालेलं आहे आणि एकदम मस्त वास सुटला आहे याला आता याला थोडं दोन मिनटं अजून शिजवून घेऊ मी आता तर थोडं अर्धा चमचा गरम मसाला टाकत आहे आणि सर्वात शेवटी यात एड करूया मीठ चवीप्रमाणे मीठ टाकून देऊ आपण आणि मीठ टाकल्यानंतर गॅसची फ्लेम ऑफ करून देऊ जर तुम्ही आधी मीठ टाकलं तर याला पाणी सुटेल आणि आपल्याला स्टफिंगला त्रास येईल हे बघा आपल्या स्टफिंगला किती छान कलर आला आहे आता मी यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर रेड करत आहे आणि याला दुसऱ्या बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घेते आता आपण याला थंड करायला ठेवून देऊ तोपर्यंत आपण पराठ्याच्या कवरिंगसाठी कणिक म्हणून घेऊ मी इथे दीड कप गव्हाचे पीठ घेतलं आहे यात थोडं मीठ टाकूया चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे आणि थोडं तेल याला छान मिक्स करून घेऊ आणि आपलं नेहमीप्रमाणे जसं आपण पोळ्यांसाठी कणिक मिळतो तशीच कणिक मडायची आहे जर तुमची कणिक हार्ड असेल तर तुमच्या पराठ्यांना क्रेक पडू शकतात म्हणून आपल्याला सेमी सॉफ्ट कणिक मडायची आहे माझी कणिक मडून झालेली आहे आता आपण लहान कणकीचा गोळा घेऊन ते छोटी पोळी लाटून घेऊ आणि यात आपली स्टफिंग फिल करून देऊ वरून थोडं ड्राय पीठ टाकून याला छान कवर करून घ्यायचं आहे हे बघा मी कसं करत आहे तुम्हाला ह्याचप्रमाणे करायचं आहे एक्स्ट्राची वरची कणिक काढून घ्यायची आहे आणि याला असं शेप देऊन लाटून घ्यायचं आहे आपली कणिक छान मडली गेली आहे म्हणून आपले पराठे क्रॅक नाही झाले आणि स्टफिंग पण बाहेर नाही आली आहे आता आपण याला गरम तव्यावर टाकून भाजून घेऊ मी नॉनस्टिक ते तवा घेतला आहे तुम्ही साधा तव्यावरही भाजू शकतात एककडून पराठा झाला आहे तोपर्यंत आपण दुसरा पराठाची तयारी करून घेऊ याला पण त्याच प्रकारे कवर करून घेऊ आणि एक्स्ट्राची पीठ काढून देऊ आपला पराठा खालून पण झाला आहे आता आपण याला ऑइल ग्रीस करून घेऊ आणि याला टर्न करून घेऊ दुसऱ्या साईडनी यातला भाजून घेऊ दुसऱ्या साईडनी पण याला ऑइल ग्रीस करून घेऊ हे बघा आपला पराठा किती छान झाला आहे आणि इतका छान वास सुटला आहे हे बघा तुम्ही बघू शकता याला किती छान गोल्डन ब्राऊन कलर आला आहे आणि छान वासही सुटला आहे मी याला डिशमध्ये काढून घेते त्याचप्रमाणे आपल्याला सर्व पराठे करून घ्यायचे आहे तुम्ही घरी गोबीचे पराठे नक्की ट्राय करून बघा आणि आवडले की मला कमेंट्स करून सांगा तुम्हाला गोबीचे पराठे कसे वाटले आणि आपल्या फ्रेंड्सला शेअर करायला विसरू नका आणि हां तुम्ही जर नवे असाल माझ्या चॅनलवर तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करणं विसरू नका आपले पराठे करून झाले आहे मी याला लोणच्यासोबत सर्व करत आहे तुम्ही सॉससोबत किंवा चटणीसोबतही एन्जॉय करू शकतात Thank you.